尿尿尿尿尿，哎，尿尿！哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！这是什么造型啊？ 抖音。 嗯，有人啊，有人。